observez nos lois. Mais, ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères Nous Mes frères, à la santé de notre nouveau frère. À votre santé. Mon cher frère, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée Eh bien, c'est curieux. Cette cérémonie est très impressionnante. Mon cher frère, pourrais-je vous laisser ma carte Au cas où vous auriez besoin de mes services. Je vends de tout. De la bonne tripe, des chaussures, du savon à un vrai semblable. Tu permets, mon cher Lévistein Je t'en prie. Mon frère Avenel, nous allons bientôt vous mettre à contribution. Oui, un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de monde en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers, <coughs> je vous remercie. Ah, dans quelques temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Euh, depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé, je n'ai pas vous nos amis pour ça. On leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas <coughs> Vous m'aiderez à votre service. Merci Alors, Alors, on voit. Ah non, pas comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Pompon, Oh, Essayez. Pompon, pom. Et ben voilà. <laughs> avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. Alors, alors. Content Bon. Tu as l'air contrarié. Oh non. Déjà déçu Pas encore. Tu me raconteras la séance. Ah, j'ai juré de ne rien dire. Même à moi Écoute, c'était pas ridicule. C'était... C'était étrange. Mon chéri. Oh, mon chéri, c'est idiot, mais j'ai peur pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive oh, grand. Mon très cher frère Avenel, vous êtes député j'ai un service à vous demander. Mon très cher frère, si vous pouviez m'obtenir cette place, vous me feriez plaisir. Mon cher, donnez donc un coup de téléphone au préfet qu'il m'ôte cette contravention. Vous la liberté, le scandale Mon très cher frère Avner, j'ai besoin d'un bon témoin de moralité dans un procès. C'est un de nos frères qui passe en correctionnel. Il est bien un peu coupable, mais avec un peu d'appui. Et pour manifester cette solidarité maçonnique, je suis sûr que vous voudrez bien vivre. L'arrestation du banquier Charles Lévy, le des banques un nouveau scandale financier, il faut l'exclure, c'est une fripouille. évidemment, c'est une fripouille, mais puisque personne ne le sait, nous pouvons le garder parmi nous. Non ah, Mais je comprends très bien vos réactions, mon cher Amnel. Mais, tenez, je vais vous citer un exemple. J'ai vécu pendant 20 ans en maçonnerie avec un frère que je considérais comme un escroc. Hein? Ben, je n'ai rien dit, parce que c'était un excellent maçon. Nous ne sommes pas du même avis. Pourquoi C'est un adversaire de la maçonnerie. Et son projet est excellent. Qu'importe qu'il nous dessert. Vous n'avez pas l'air de mon être. Non. Non, non et non, je ne ferai pas ce que vous voulez. Un mouvement Je vous conformer à la discipline républicaine. La discipline républicaine et maçonnique. Je sais ce que c'est, allez, c'est une canaillerie. Mon frère, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. Oh, ne croyez pas que je sois en colère, non, j'ai tout mon sang-froid, au contraire. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette fois unique. Détruisez ce pays en empoisonnant doucement. Ah, vous ne parlez pas sérieusement. Mais vous ne comprenez donc rien Qu'est-ce qu'on doit faire ah, Rien. Surtout rien. Pas parler calme d'attendre. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'incident. Tous ces gens vont rentrer se coucher. Ils sont fatigués, le barbelinier. Qu'en pensez-vous à Je voudrais être avec eux, place de la Concorde. Vous ne parlez pas sérieusement J'ai pas envie de rire.

messieurs, nous avons établi définitivement la liste des membres de la commission d'enquête. Tout le monde est bien d'accord pour la soumettre au vote de la Chambre. Pas d'objection Le projet est accepté à l'unanimité. La séance est levée. Je ne prévois pas d'opposition. Si cela est ainsi, nous risquons de nous en tirer. Je le crois sincèrement. Nos frères députés nous attendent dans un salon voisin. Ils sont impatients de vous entendre. Bah, allons-y. Armel À propos, cher ami, je vous ai mis d'office dans la commission d'enquête. Moi, pourquoi C'est indispensable. J'ai besoin de vous. Venez avec nous. Vos amis nous attendent. traverser ces événements graves sans trop de dommages. La commission vient d'accepter tout à l'heure les listes que nous avons proposées pour la commission d'enquête. Beaucoup de nos adversaires en font partie, mais dans l'ensemble, les maçons sont encore en majorité. Rassurez-vous donc. Ni la République ni la maçonnerie ne sont perdues. Elles ont traversé une crise grave. Elles sortiront renforcées de cette épreuve. Merci. Demandez lanti de le scandale de la commission je demanderai successivement le Quai d'Orsay, la Banque de France, l'état-major, le secrétaire général du Parti radical socialiste, le temps et les usines d'aviation Guerlain. Bien, cabinet du ministre. Allô ben Mais oui, passez-le-moi. Lui-même, à vos ordres, votre cher ami. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Il pleut. Vous me comprenez À merveille. Alertez tous nos amis à l'étranger.